MH Rap novamente Primeira forma, estilo fera minha espada dupla, corta enquanto dilacera Sou um jabalina, confunda com uma quimera Vivo pela caça e a presa tem medo dela Me chamou pra briga, eu vou e yeah. Exterminador, eu sou e yeah. Flexível, cê notou? Yeah. Sou corte duplo de Nijiridou À beira da morte, mas sobrevivi Minha mãe cotorra deu a vida pra que Doma não pudesse me matar Fui criado em meio a javalis e eu aprendi Que esse jeito primitivo se tornou meu habitat Por isso eu vou perfurar, eu gosto de trisurar E encontra desafios que me afetem de verdade É só máscara no rosto, é só pra te amedrontar preciso mostrar minha verdadeira identidade e Na seleção final, demonstrei capacidade No Bastiones ou meio, fui o primeiro da classe Fiz eles sentirem medo de tanta agressividade O jeito que eles morreram, costumo dizer massacre Combate selvagem, verão a habilidade Rápido, bruto e letal e é a flexibilidade Se for alvo, se prepare que eu não terei piedade Chutes com pontas em dobro, sequência de contra-ataque Mesmo que me quebrem partes no combate corpo a corpo Não vai sair na vantagem, competitivo sou um pouco Mesmo que você me afaste, volto com ódio de novo E se uma espada te parte, a outra te parte em dobro que mutila Rapaçones perderem a segunda vida Homem é bom do astrocida Rinosuke, mano, eles dizem Hashibira Primeira forma Estilo fera Minha espada dupla, corta e quatro de lacera Sou um javali, não confunda com uma quimera Vivo pela caça e a presa tem medo dela Me chamou pra briga, eu vou yeah. Exterminador é eu sou yeah. Flexível, cê notou yeah. Corte duplo de Nijirin Dons Forma da Sentindo o clima, fuja mais minha percepção de localiza Nunca queira ver a respiração agressiva Roubar o poder de ir no soque Hashibira Vocês vão morrer aqui, yeah Temeram ao javali, yeah Corte duplo nesse Oni, yeah Sete surros aqui Saiam da frente, não passam de lixo O fato não vai mentir Não compreende, não está me ouvindo Eu mandei você sair Sei que ele tá aqui Sim, eu consigo sentir Reus do Johnny sinto cheiro de ouvir. yeah, yeah, yeah, E não aguentar na espada, vem tentar no mano a mano Terá uma presa nas garras do gasado soberano Nunca tive medo de ninguém e nunca temi diferença de habilidade Se sem dor sem ganho é no pain no gain, então quebre meus ossos Sempre volto pro combate eu sou o rei da montanha Pode tentar, cê sabe que não ganha Sou primitivo, selvagem mesmo Mas você não escapa da dupla katana Eu sou caçado de Orali Eles me temem tipo um javali Eu te rastreio os tenta da Vão me temer sempre que eles ouvir Primeira forma, estilo fera Minha espada dupla, corta e quatro de lacera Sou um javali, não confunda com uma quimera Vivo pela caça e a presa tem medo dela Me chamou pra briga, eu vou yeah! Exterminador é eu sou possível, cê notou? Yeah, corte duplo de Nidin Forma da besta, sentindo o clima Fuja mais minha percepção de localiza Nunca queira ver a respiração agressiva Romper é o poder de Inusuke Hashibira Vocês vão morrer aqui, yeah Temerão ao javali, yeah Corte duplo nesse Oni, yeah